bali maizu temakome latinamerikarra? Ba, pertsona hona, tirera. Vale. Asia? Mm, oso interesgarria izan dezaketana. Kristautasuna? E, batzu pertsona hola, oza, ez dago zen ba, pertsona hona, tirera. Vale. Musulmana? Konfiantza hartu behar ditzen zela berrekin. Afrika? Lagun, oza, nazetan laguna, oza, laguna asko egiten dituzula. Eta eguneko zenbateko dela uste duzu Euskal Herrian etorkinen portzen daia? Altua. Bale, oso du. Esate bai Latinoamerikako emakume bat? Marroi mm, Ez que ez dakit, eratzen zen. du. Eta Asia, esate bai zut? Ba, berdina. Bale, kristautasuna? hori. Eta musulmana esate bai zetortzen zaizu burura? Ba, hemengoan ez den, ba, pertsona bat. Eta Afrika? Ba, beste betxera bat, ba, zara ilunaraik, ilunara. Bat, zenbat uste ez du daugela zenbateko portzentaian uste ez du? Berrogeita amar. Vale, e, emakume latinoamerikarra? Ba, e, akatela azala morenoa, azentua. Vale, eta Asia, esaten badizut? Ba, txinakoak eta... Kristautasuna? Zaki. Musulmana? Arabean. Vale. Afrika? Dakatela eazala beltza, ginea ekuatorialeko da e, Euskal Herrian zenbatiko bateko portzentaia dagoela uste duzu atzerritarrena? Ba... Iruro eta modelo bat izan daitekela. Hor eh, eh, eta pizka eta erlazaz, erlazazioa transmititzen du. Polita, ez dirudi. Sexaskoa. Mikel Jason dirudi, rollo ona transmititzen du. de aldakorra dirudi eta askatasuna transmititzen gaitu. One shot. Danos un ejemplo de algún tipo de perjuicio caso. Uno solo. Eh, no sé si es exactamente. De, como las niñas. De, los, de las familias que el Papa ha traído a Roma. Una del Sáhara o de... Eh, es laguntza la torrela, ea laguntza nahi duten. Eta tarana da gure lankidea da, amara urte dara hemen, euskeraz perfecto hitz egiten du. Gu bezala. Gu bezala, osea, erni alde daka, gure, gu autoktono gehala, gure bizitzaren, osea, berdina. Hale, Ez <laughs> egin tipo bada? Zergatik Porque ez eh, eh, ez zergatik El delegado del gobierno en Melilla ha anunciado la violencia empleada por algunos de los inmigrantes que arrojaron piedras y palos. Completamente desbordado. Junto a ese lugar se encuentra nuestra compañera Alicia Ariza, que está siendo testigo de los graves problemas que están teniendo para poder alojar a los inmigrantes. la super salvaje, pues, con el objetivo de a eh, Teiteco eh, Cabañetan. Olía transicional. Pocos, pues, pero pocos solo para comer. On descend au village, on va à chaque fois demander, on va demander les gens, ils nous donnent des patates, ils nous donnent des oignons. ¿Te planteas dar marcha atrás y volver a tu país? Oui. Des fois, je le pense este de retourner dans mon pays. Adibidez, ez edukitzeko beldurra beraien gandik gero. Ba, nola irudikatzen yo no sé de dónde llegaste ni pregunté lo único que sé. Y la otra pasa. Río ¿eh? Enamorado, ahora está de Acosador. Acosador. Gracias, gracias. <laughs> Emakume mota dabe. Arraza mot, arraza eh. eh eso, el adinak askokoak, eh aide igual 35 urtekoak edo hola eta 20 urtekoak eta. Mm-hmm. Batzuk argala, besteak, jota lagoak. Uh. Uh. Uh. Uh. Uh. Uh. Uh. Uh. Uh. interesa? Se lo van a probar todas las que Uh. Uh. Uh. Uh. Uh solamente toma casi 12 horas. Hola, venga la entrevista para asistente. Asistente, como no quieres venir a limpiar, Antonio, no me gusta que metas a otra mujer en casa. Baina ni guztet, oza, bakari jarri ez dute parte de machistak oza, ez zait gustatzen bat, seria bai, oza, en conjunto. baina bere da. ateratzen da matxismoa ere adibidez ateratzen da defendatzen dutera beste gauza batzuk eta bai hau gaizki dago baina ere beste gauza defendatzen dira. Entrevista batan izan zuen que bera da todo lo contrario. Es un personaje de ficción, pero las cosas que hace y dice Mauricio sí ocurren en la realidad. Y eso ya no tiene gracia. ¿Cómo y cuándo hay que tocar a la mujer que tienes delante? Como puede ser agarrarle el culo, se dedica únicamente y exclusivamente a dar talleres cómo hay que ligar y qué técnicas hay que utilizar para ligar. Las son dirigidas a los hombres para que los hombres son los que van a conquistar a las mujeres. Emakume Latinoamérica. Eh, está Joni, y zaila Va agenda agenda teña. Hacer recogerme a Asia? Es que Asia Asiako con asko ¿verdad? ba, jendea da dira. Kristautasuna? E, ba, posi, bueno, positiboki ona izan daitekela. Musulmana? Batzuetan, gezur asko zaten dugula, oza, e, eh, jende musulmana eta horrela, eta oza, oso jende hona dagoela erligio horretakoa. Oso, no. Afrika? Ba, berdina, que, oza, jartzen ditugu adibidez, ba, gauzak gezurrak direla, eta gero ezagutzen dituzu jendea eta konturatzen zea, e, ba, adibidez, e, eh, rele, e, eh, ai, e, las redes sociales eta horrela, ba, ezaten dintola gezurra asko, eta gero ezagutzen joaten zea, ba, pertsonak eta e, kontratzen zea, ba, jendea. Nosotu du. Karek asko. Vale, emakume latinoamerikarra, eh, direla e, kubakoak, azento, zaki, ba, desberdina. Asia? Txinakoak direla, e, eta, ba, ez dakatela e, gu bezala lenguaia. Osa. Kristautasuna? <laughs> ba, <laughs> Helgi batela ez. Eta emakume prestagoa esaten bali Ah, ba, dela, pues, emakume bat erlijio batekoa dela. Uh -huh. Musulmana, edo emakume musulmana? Eh, direla arabiarrak eta beste kultura bat daukate. ¿Qué te viene a la cabeza si te digo mujer musulmana? pues con un pañuelo en la cabeza, con ropa, no sé, diferente a la nuestra y eso. Vale, pues